Das Produkt, so wie wir es gesucht haben, gab es auf dem Markt nicht. Der, der große Unterschied es ist, ja, es ist ja kein Billigprodukt. Die Laufräder werden von Hand gebaut, alles ist aufeinander abgestimmt. Also es ist wirklich absolute Top-Laufrädersatz. Der Grundstein sollte, für unser Produkt ist einfach, dass wir ein zuverlässiges, stabiles Produkt bieten können zu einem fairen Preis, wo der Kunde auch weiß, er hat etwas, worauf er sich verlassen kann. der Preis, und das ist ja die Wahrheit, nur deshalb zustande kommen kann, weil ihr lasst das Laufrad herstellen und sich niemand dazwischen. Dann kann der Kunde auch viel besser verstehen, warum er zu dem Preis ein besseres Laufrad bekommt, wie wenn er irgendwo anders ein Laufrad zu dem Preis kauft. Ja, Getränk rausgekommen ist. Wirklich ein Top-Produkt mit einem absolut spitzen Gewicht, super Stabilität. Ich bin gespannt, was unsere Kunden dazu sagen werden.